Konnichiwa. Apa khabar kawan-kawan YouTube dan subscriber semua? Thank you desu ka? Perkataan kitsune uh, ini adalah musang dalam bahasa Jepun ya. Uh, menurut cerita rakyat Jepun, uh, musang kitsune ini uh, ada 13 jenis ya tapi worktop gear bukan nak lepaskan musang ya kawan-kawan ha, cuma kali ini worktop gear ya, bersama dengan Jeremy Boulder Valentine uh, dari Bolivian Age Craft uh, telah baru-baru ni keluarkan tiga jenis bilah pisau satu Kitsune T dua Kitsune S dan yang ketiga Kitsune V uh, saya cuma ada Kitsune S atau saya gelarkan dia Kitsune Spirit ya untuk buat pembukaan kotak uh, dan juga kesan pertama ya uh, kotak package Kitsune Spirit ni uh, datang di dalam satu plastik ya yang diisi dengan segala set screws untuk diikat pada LP clip uh, lencana ya, sisik gagang tambahan ya dan bilah dan jarum yang sekali lah ya, sekali pandang uh, kitsune S ni terlalu comel untuk bila yang panjangnya 3.5 inci ya tuan-tuan dengan lesehan saber dan bermata convex ya uh, belakang bilas 90 degree darjah untuk menggores batang api ya dengan gagangnya uh, yang diperbuat oleh mesin 3D ya yang agak kecil dan membulat dengan paksi yang terdedah ya sarung uh, diperbuat daripada kainex ya Ah, bilah melekap dengan sangat rapi ah, tanpa sebarang detaran ya ah, bila kita genggam kit kitsune spirit ni kita akan rasa dia menghilang ya, di dalam tapak tangan kita ya, dengan paduan jari dan dagu penahan bilah ya membuat ia sebahagian daripada tangan kita tapi pada mulanya saya rasa agak janggal sedikit setelah menggunakan ia beberapa minggu ni ya, baru saya faham ya, konsep di sebalik design kitsune spirit ni ya uh, kemasan bilah ada dua jenis ya design splatter dan juga design salutan hitam saya pilih yang di salut hitam kawan-kawan sebab nanti saya akan hilangkan salutan pada bilah dan letak patina uh, yang semula jadi ya keseluruhannya uh, panjang bilah Uh, panjang pisau 7.85 inci dengan panjang bilah 3.5 inci dan panjang matanya pula 4.5 inci ya. Inilah dia kawan-kawan uh, spek pada Dilah Kitsune Spirit ya. Jadi uh, Kitsune Spirit ni akan saya khaskan uh, untuk buat persiapan makanan ya apabila nanti saya keluar berkemping ya. Ya. Jadi sayonara. Domo arigato gozaimasu. Jumpa lagi.